السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا رحمتنا وقربتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh